दुनिया में कोई तो होगा तेरे जैसा मगर मुख्तसर तो ये है कि हम तुझे चाहते हैं तेरे जैसों को नहीं